بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اس ویڈیو میں پندرہ قسم کی برائیوں کا تذکرہ کروں گا جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوں گی مصیبتیں نازل ہوں گی پیارے دوست وسطی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم ارشاد فرمایا کہ میری امت پندرہ قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تمت پر بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا برائیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا اور امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا اور زکوٰۃ کو توان سمجھ لیا جائے گا اور علم دین دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے گا مرد اپنی بیوی کے تحت کرنے لگے گا اور اپنی ماں کے نفرمانی کرنے لگے گا اور آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا اور مسجد میں شروغل ہونے لگے گا جب قبیلہ کا سردار بہترین شخص بن جائے گا اور قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا آدمی کا اعزاز و کرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا اپنا لیا جائے گا اس امت کے پچھلے پچھلے لوگ اگلوں پر لانت بھیجیں گے تو اس وقت سرخ آندھی زلزلہ زمین کے دنس جانے شکل بگڑ جانے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یک دگرے اس طرح آئیں گے جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یک بادرے بکھرتے چلے جائیں جاتے ہیں عزیز دوستو اگلی ویڈیو تو اجازت سلام زندہ باد اللہ حافظ